モンスターの寝込みを襲う、新ため切り。大剣使いの見せどころの一つですよね。マルチで任されてあたふたする前に、収束してしまいましょう。今回はサンブレイクの体験における、モンスターの寝込みを襲う方法を解説していきます。ワールドやアイスボーンでは、死んだ目切りをそのまま当ててましたが、今作では強力なカウンター攻撃が追加されたため、それを織り込んでいきます。 まずは必要なものが3つありますので準備しましょう。1つ目は今回の肝となるカウンターに必要な入れ替え技、一子火星の構えです。これはマスターランク星4のセレクトクエストを2つクリアすると、写し教官に教えてもらえます。2つ目は、小樽爆弾です。カウンターに必要な、お手軽自爆用アイテムです。先ほどの入れ替え技は、 ダメージを受け流してカウンターを放つものなので、この樽を利用します。雑貨屋やギルドストアがセールの時は、1個78ゼニーなので、体験使いなら大量に買い貯めておきましょう。ゆっくりと選んでください。そして最後はスキル、攻めの主勢です。タイミングよくガードをすると攻撃力が上がるスキルですが、一子火星でも発動するようになっています。 そして、この攻撃力上昇量が大きいので、使わない手はないですね。可能なら、レベル3まで積みたいところです。試しに、ダメージの差を見てみましょう。まずは、新種切りのみの場合です。寝ているモンスターのつもりできるので、1段目は当てないようにします。2652、ダメージですね。続いて一死火星の構え。小樽爆弾をセッ 続いて一死火星の構え。小樽爆弾をセットして、華麗にカウンターを発動させます。4042ダメージ、約1400ダメージも増えました。一死火星の構えは、抜刀状態で ZL プラス X ボタン、またはため中に ZL ボタンです。かけり虫ゲージは2つ消費しますので、 管理に注意です。小樽爆弾を使った、一子火星は、樽を置いた後、動かずにバットをダメに入り、すかさず、ZL を連打するとやりやすいです。樽を置いたらすぐに X を連打して、バットをモーションに入ったら、長押しに切り替え、その間に ZL を連打するとやりやすいと思います。 溜めた時の光がオレンジまで行くと溜めすぎなので、威力が落ちてしまいます。一子化成後は溜めが短いので、タイミングは修練場で練習しましょう。あとは肝心の距離感ですが、抜刀攻撃では届かない間を開けて切りかかりましょう。当てたいところの前に人一人置いて、そこに抜刀攻撃を当てると思って距離を取るとやりやすいと思います。 この距離で死んだ目を放てば、二段目の身をモンスターに当てられます。あとは実際の狩り場でおさらいしましょう。今回は、ロンディーネさんのご好意で目印になっていただけるということで、ロンディーネさんを切るつもりで臨んでいきます。無事に成功しましたね。 今回の動画はここまでです。小樽爆弾は、プレイヤーを吹き飛ばすので、マルチでの使用は注意が必要です。モンスターの寝込みを襲う場合でも、スタンプなどの意思疎通が測れない時は、やめた方がいいかもしれません。また動画を上げるかもしれませんので、チャンネル登録をしていただければ幸いです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。